hello friends welcome to my channel ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಎಳೆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಲ್ತಿದ್ದಾದರೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಥರನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದಿದೆ ಅದು ಸುಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಎಳೆದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇಯುತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿದ್ರಿಂದು ಇದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾ ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರಾರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಾದಾಗ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಡರ್ಗೂ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮರೆಯದೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ waste time Won't remember tonight I found something here with you Running by the roadside Wait up for me I'd go anywhere that you do Put it all out in the open No, we don't have to control it Put it all out in the open If it's only for a moment It's a lifetime of emotion Put it all out in the open sale ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ variety of lipstick shades light ಕಲರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೆಚ್ ಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೆಚ್ ಡಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೋಡಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕನ್ಸಿಲರ್ ವಿತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಅಂಡರ್ ಐ ಹತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ light colour dark colour shades ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನಿಗೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಇದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಲರ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಶೇಡ್ಸ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನೈಲ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಯಾರಿಗೆ ನೈಲು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು light colour nail polish use ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಯಾರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಪಾರೊಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು varieties of teddy bears toys ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಪೆನ್ಗಳು ಸರಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಈ ವ್ಯಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದೇನ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೇನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಿಜ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವ್ಯಾನ್ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೇಕೋ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾವಿರ ವಸ್ತುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮನ ರಂಜಿಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್